大家好，又系我 Coach 灰啦。今日咧，我就系想讲针术。O K，针术咧第一样嘢，O K 要练嘅点跳先。O K，放低你个波啊。O K，记住我会教你一个练跳嘅方法。跳，记住一个动作，并唔系一个肌肉嘅运动。O K，呢个动作嚟嘅。嗱，诶，有啲人咧成日谂住向上跳。O K，记住我哋尽量咧，你应该有咁样嘅概念，用你双腿硬落个地板度，踩落个地板度。 然后反弹自己上去，OK？我哋叫我通常教人哋叫向下跳嘅，踩落个地下度，嗱咁就叫跳高。因为咧，诶，如果你就咁向上跳嘅话咧，你发觉咧屈膝咧好少嘅。但系如果你谂住踩落个地板度嘅话咧，嗱，你起码有一定嘅角度去屈膝嘅。呢个第一点。如果训练嘅话，我会咁样教你嘅。双手摆胸前，揸手拳头啦，OK？半樽 o k 然后跳嘅同时。 拉去後面做一個交叉，一、二、三、四，好，連續跳十二下至十五下。O.K. 好啦，跳完之後咧，嗱，見面啦。啱啱我跳咧落嚟，盡量都冇聲噶，唔好嘣嘣聲啊，因為嘣嘣聲你係受傷噶。O.K. 好，第一個咁。如果我係針縮嘅話咧，基本上第一樣嘢個波唔好收喺個肚度。大部分人射波成日收喺個肚，你針縮唔到啊，點跳啊？明白，擺翻胸口，同上次一樣，接波下跟住跳。O.K. 下上跳。 向上射，记住射波系向上嘅。OK，喺我哋针出嘅时候咧，坐低向上跳，喺升紧嘅升紧嘅途中，唔系喺最高点，升紧上去嘅时候咧，要射个波噶啦，明唔明啊？因为咧，当你 feel 到自己最高点嘅时候咧，你已经落紧嚟，唔会够力量所以咧，我哋通常如果针出咧，向上跳，然后向上射噶啦。第一点好啦，然后一个训练方法，你可以自己咁样训练嘅。 擺個波喺地下，擘翻阔，膊头唔阔，OK。执波嘅时候记住啊，膝头哥永远唔会过脚尖噶，OK，唔会过脚尖嘅，OK。记住呢个重点，因为当你过咗脚尖咧，你系受伤噶啦，所有力就喺膝头哥度噶啦。膝头哥唔过脚尖，向下接波，跳起射。呢个就系一个训练方法，系训练到針率亦都稳定好多嘅。OK，再睇一次，摆低，擘阔，坐低，向上。 射明明白咁啊，试下咯。咁啊，翻去自己试下一个针销嘅训练。当你练熟咗之后咧，你就会发觉一接你就好容易去射到个波噶啦。点解？因为你会射到咧，主要就系因为惯性屈曲有咗力量喺度。好啦，另外一样嘢，通常咧我哋针缩咧都连带 shoot on dribble 嘅，即系带住波做。嘅。OK，即系我哋拍住波针缩嘅。O K。如果你想一个好有效嘅 shoot on dribble 嘅话咧，你应该系点咧？ 嗱，上次有人話咧，拍波好唔好？即係唔使到膊頭噶啦，我就肯定教你一定要到膊頭嘅。第一，你有力量對抗人；第二樣嘢射波簡單好多。因为当你一到膊頭嘅時候，你個針靴簡單勁多。我哋針靴咧唔係靠手跳上去嘅。OK，唔好成日諗住咁樣拉自己上，好難嘅。帶住個波，用隻腳壓落地下就向上跳噶啦。明白？再睇一次，带波到膊頭，用隻腳壓落地下。 就已经系一个针书嚟噶，OK，咁啊，你可以 send 你嘅针书片段。如果你有任何问题，咁你到时 send 俾我，我又帮你睇下啦，好冇？咁啊，多谢晒，希望今日个针书训练可以帮到你啊，OK，完。